Antigua, bueno, igara auzoan aurkitzen gera, urriak amaseia, e, eh, atxaleko lauterdia, oantxe Madri jerun, zabiatuko gera, izan ere, bihar urriak amazazpi, ba, batasuna eta herrikoen aurkako paiketan hasiko da. Eta bagoaz Madrid begia. Abiatu gara emendikan urduti batea, edo nago. Eta duela amabi urte hasi izan afera, ba, bueno, ja lehen bailen bukazen dan eta unerako. Hauzi honetan bi pieza daude. Pieza batean gaude amairu pertsona, herrikoen ere lan egiten genuen pertsonak, eta pertsona horiei leporatzen digute eh, ba, etari, eh, etarekin kolaboratzea ba, finanziatzioaren bidez. Gero daude beste hogeita hiru pertsona, e, ba, herri batasuna, asuna eta euskal herritarren e, etapaz ba, izan dira eta hoize hoientzako 10 urteko eskaera eh hoe dakate 10 urteko eskaera eta gero daude hiru pertsona ba zuzendaritza lana gehiratik edo 12 urteko espetxe eskaera dutena ba, gaur bezala 2 milioi duela ama urte kendu zizkidaten eta hemendik aurrea kenduko dizkidatena jakina ni eta beste hemen asko bezala jakina hori beti da gauza berbera kalte egin alde guztietatik. Lehenengo datua hori, oindela maika urte eta harri atxilotu dituztela, esan, ba, ba nire kasuan, hogeita mar mila euroko bermea jarri zutela, eta orotara guzti honetan, e, ustu, zazpirun da piko mila euroko bermea jarri izan dela, amaik orte jarri hauetan, estatuak izan duena, gero, esaletik, e, e, ba, bebekua, ba, Estatu Espainiarreko mugatik garatago ateratzeko. Gu ez goaz guk egindako delitu epresibitu dutelako, guk ez genuen deliturik egin. Guk politika jarrera mantentzea gatik da. Oin dela gutxi arte esaten bagenun, e, eh, ba, estatuaren aldetik e, eh, imobilismoa la, zala bere jarrera, ba, azken azken azte hauetan, hilate hauetan ikusi gu justu kontrakua. E, eh, pasadiala pixkate ofentsi gara eta kontrako norabidean. E, bere proiektua atzea egiten nahi da neurrian, nola legalki eskubide guztiak erabiltzeko aukera duten, naiz eta ez legalak izan, gu aurrea pausuek matik egitenen, behak intzin dituzte, olako tresneria erabili guri geldia arazteko. Eta guri indar guztiak beraien erasoari aurre egitekotan gaztatzekotan. Politika egitekotan egin beharrean, beraien erasoari aurre egiten, ia zema demora mantentzen dugun gu. Eta bitazte horretan gauzak gauden bezala mantendu, hori da bere helburu nagusia. E, ni guztu, e, eh, ni jendea galetzen dianean ea nola nagoen, ni esatio ez nago ez ezkatuta, ez arduratuta, ni nire sentsazio da alde amorrua, amorrua, ba, e, epaitua gizan aurretik ja, dagoeneko horreindu dugu <laughs> zigor bat, epaiketak suposatuko duen eskerra bai izango da ez nola nahikoa, baina hala ere, hala ere positibo, hala ere baikor, ze gube eh, egoera honetatik, atera behar dugu, probestu behar dugu, eta aukera ba bilakatu behar dugu, jendea argi ikusiko du, gu, gure, gu epaitzen gaituzte gure lan politikoa edo, edo beste batzuk eh, arlo kulturalean eta euskal lan egindako eta du aurrera, gu, gu burua oso goian, eta eta egindakoa zarro, eta tamutzeko ezer. Duela goita marrute, duela berroi urte, berberre berbera gaude orain. Gauza berbera gertatzen ari dira, etxaila ez da aldatu, haiek bere gauza defendatzen dute, garai batean Franco defendatzen zen, imposatu zuen proiektu berbera defendatzen dute, demokrazia baten barrenean, eta demokrazia edo alako zerbaitean guk ezin dugu gurea defendatu. Horregatik daude gazteak dauden bezala, gaude guk gauden bezala, eta olako astakeriari amaier emateko bakarrikan nik ikusten dut tresna bat. Eta tresna egokiena gania, eta da hori kalea jendea aterrez. Guk ez dugu nahi ez dugu eskatzen Euskal Herri osoa abertzale guztio gure egitasmo politikoaren atzetik guztatzen dutea. Gu nahi duguna herri bezala erantzun ematea, hemen aukera guztik izan daiden alderdi politiko guzti, egitasmo politiko guztiak aukera berberak defendatzen izatea eta hori bakarrik lortuko dugu zenbat eta indar gehiago erakutsi kalean orduan eta lehenago emango dio iraltza astakeria handi hori. Beste biderik ez dago. Herriaren laguntza eta indarra behar dugu, bestela alferrikan kabiltza.